Are you playing my बाटे हो चले सैया पटना के

oh, oh, oh. सबसे विकास सुनिए सैया उठा ली दौड़ा माथे राइटर संतोष सोनू देवरवा चली न रहो साथे राज्य सर सिला जाई साथे हो